Sí, arma tu pinta con economía en Almacenes Sanso. Miles de telas, lencería y ropa para toda la familia. El color del ahorro para tu familia. Almacenes Sanso. En Kennedy, Quirigua, Venecia y el centro de Bogotá. el placer de